绝对是你正在找的洋气百褶裙，时尚潮流前线百搭款，赶快艾特闺蜜一起冲吧！这款百褶裙质地非常厚实保暖，裙摆是采用顺风裙摆，经过高温熨烫整件均匀，整体垂感是非常好的。工序都是经过严格的车工走线，做工工整，不起球不勾丝，质量大可放心。每条拉链都是经过我们反复测试之后才会发出去的。内里自带安全裤，裤衬面料舒适透气，十分亲肤，可防止宝宝们走光，避免尴尬。